Hello mga kapatid, nagbabalik na naman po ang inyong lingkod Jexter Kanyada para sa panibago na naman natin video guys no? At ngayon nga, magja-jogging kami ni Cedric Bagong ano na naman to Bagong exercise namin, jogging Ayun, samahan nyo na kami Bogo So yun guys, no, ang aga-aga namin yan, alas 6 pa lang Jogging na talaga, grind na grind na kami Para talagang pumayat na natin guys to on the way na nga kami sa aming pagda-jogging ni Cedric Tag naman so outfit namin hey ang asset ano sabi mo Cedric no tahimik lang si Cedric tayo tayo pag ganyan kaba na talaga tayo let's go guys Bogo. So yun nga guys, so, andito na kami yan, medyo malawak ang aming jajangingan ngayon ni Cedric. Ced! Anong sabi mo, pre? Ayaw kasi magsalita, par. Ano ba? Wala pa, mga ganun. Parang hindi ako yata papawisan nito. Bakit? Wala, siyempre, parang malamig eh. Naku, malamig na daw. Hindi. Kita nyo naman, napakalawak, napakaganda lang kami pag jajangingan dito ni Cedric. Mag-warm up muna kami. Kasi hinihintay rin namin yung ano, ng papa ko. Siya yung magiging instructor namin. Tara, warm up muna tayo, Cedric mag-uumpisa na kami ng jogging. Ano tayo? Doon tayo mag- Let's go. Ano na huh? Eh, gawin rin natin yung exercise natin. Oo, may exercise kami pagtapos namin ng isang jogging eh. No, so, mag-jogging na kami guys. Tara. Henrik. Cedric daging talaga paahon kita niyo mga malabit namin nagagawa Cedric. Bagal mo, Ced. Yan yung badminton. Oo, hindi ka nagdala badminton. Lalaro sana kami sa dulo. Papa mo eh. Ha? Dito naman natin gagamit yung pagkasama natin papa mo. Kasi meron naman kaming ibang exercise na malupit-lupit. Dun sa may bandang dulo, guys. Dami din. Langit. Daging dito. Grabe. Guys, mamaya na lang. Bogo! Okay guys, na. No? na namin ang dulo ni Cedric. Dito na kami sa aming spot guys. May mag-exercise na malupit. Kita nyo naman guys, sobrang ganda ng lugar dito. Kita nyo may mga nagbo-badminton ba. So ayun guys, naumpisa na namin ang aming malupitang exercise. Ha? Iset mo yung timer? Hindi pa. So magagawin muna namin is magpa-plank. Planking kami, burning fat namin burning yun. Burning fat no? yung uh, So umpisa na natin. Let's go! Bogo! Federico. So ayun nga guys, natapos na yung aming planking Cedric, burning pot. At Cedric nagtagal. Ngayon naman gagawin naman natin yung takbo. Tatakbo so, ng pinakamabilis Pag ganon, ano, kukuha ng bato. Tatlong bato yun, pabalik-balik sa ganun panoorin niyo na lang guys no. Ginagawa na namin 'to eh kaso ang mga ang sigurado namin 17 tatry namin mag 16 no. <laughs> Cedric hindi ka mga 17 eh. 18 na. 1890 Pero let's go. Pisa na natin. Isang bato na nakukuha niya guys. Yan, pangalawang bato. 18 seconds ako. Feeling ko masisira yung sapatos ko. Na nabalik ko siya. Ah, so 18 seconds tayo guys. Subukan naman natin kay Cedric. Ito si Cedric oh. So guys, paras kami 18 seconds si Cedric sobrang lupit namin dito sa Gedli makapagod siya pero syempre yun yung goal natin eh sayang no mapagod tayo para maipakita natin, natin. badminton oh. pagkatapos natin mag badminton tayo Sayang nga eh. So ayun guys, meron naisip si Cedric na bagong pawalo. Anong naisip mo, Ced? Pa-triangle na takbo. Yeah, lalapag namin tag-isang bato sa paganon. Oo. Oh. Bali yung nasa gilid rin, tag-isang bato Kukunin doon. Kukunin yung bato, lilipat dito sa Lipat, tapos kukunin yung bato na nandito. Yung nandito sa taas, kukunin rin yung bato, lilipat, lilipat sa gilid doon. rin. Tapos yung bato sa gilid, ililipat rin doon sa pinag ko. Oo. Taon na, pabilisan yan. Tara. Uh, tara. Ikaw naman mauna. Cedric yung papaunahin natin guys. So ayan, andyan yung mga bato guys. Kita nyo. Ayun. Tapos ito. Ayan. Go! Kuha niya doon, balik niya. Spak. Mabilis lang yan eh. Tig 7 seconds kami sa Cedric. Hindi tatlong, ano, tatlong bato. Tagka tatlo. Tatlo-tatlo dyan, oh, game. Sige. Diba? Tatatlo naman yan. Oh. ayun guys no ano oras na ba 6.41 6.41 na guys so yun tapos na ang aming mission ang aming exercising ano pre ano masasabi mo naman magsalita ka kasi um mas malakas talaga ako oo nga mas malakas talaga siya kasi pag mas malakas talaga yun kayang-kaya na talaga kayang-kaya na talaga pero kita, kita naman sa katawan namin kasi daw yung was kaya <laughs> joke lang pre bogo so guys no merong dumating ayan Si Mama. Wala tayo, hindi pa lang ano gagawa. Si Reben. Ano gagawa? Reben. Hi ka. mag kaya tayo, bilhin na. Ayan, tsaka Dada. Ano da? Nalit kayo eh. So yun guys, na nakabura at kami dito ng badminton. Let's go. Kairam kami. Laro kami. Pinakabit. 我是你爹 ayun guys, no, tapos na ang aming exercise dito. Ayan. Pawisan ng Kumusta, mga bibin? Nag-enjoy ka ba? Hindi. <laughs> tapos na kami guys. Pauwi na kami. Pawis na pawis kami. No? Si Dada hindi nakapag-exercise eh. Kaya si Cedric sasakay. Ayaw mo sumakay. <laughs> So, ayan, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Bye at boom! So ayun, bago matapos tong video natin mga kapatid, eh, syempre shoutout, magsha-shoutout muna tayo, no? Shoutout muna sa aking kapatid, Reven Kanyada. Shoutout sa'yo. Kay Lee Mark, kay Aaron Fryna, kay Pob Norte BH, kay Aki Rayiko 11, kay Iv Ivan Ray Purazo, kay Allen Bunaw, kay Edsel Bunag, kay Christina Barbin, kay Hoops with Kagami, kay Harris Liwag, kay Antonio Magdaraog Jr., Shoutout din kay HVW Gamers PH, kay SG Chad Dulay, kay Chris Christian Malayan sa pinsan ko. Shoutout din kay JD TV Official, kay KJ Plays YT. Shoutout at saka shoutout din kay Dan Bings. Shoutout din kay Jared Turato. Shoutout din kay Jarem San Diego at saka kay Jacob yun. Shoutout sa inyo lahat.